संपूर्ण क्रांती हा त्यांचा नारा होता स्लोगन होता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात क्रांती संपूर्ण क्रांती की जयप्रकाश सांगतो पण गांधीच्या समाज परिवर्तनामध्ये क्रांती नाही तिथे उत्क्रांती आहे series of small changes and steps ultimately lead to some total of these all changes ultimately lead to a major change that you may call revolution but actually what happened was series of evolution one step enough for me I don't seek distant dreams one step enough for me माझ्या नजरेसमोर दूरची स्वप्न हवीत पण एका छलांगमध्ये काही ते स्वप्न होत नसतं पायरी पायरीने छोट्या छोट्या कृत्या आणि माझ्या एकट्याच्या कृतीने जग कसं बदलून जाणार आहे जयप्रकाश नारायणचे मी माझ्या सुदैवाने आयुष्यात त्यांच्यासोबत काम केलं आहे माझे वडील त्यांचे तर प्रमुख सहयोगी होते पण मी तरुण म्हणून त्यांच्यासोबत काम केलं आहे त्यांचे पंच्याहत्तर वर्ष जेव्हा पूर्ण झाली त्याचा प्रचंड मोठा कार्यक्रम पटण्यामध्ये झाला हे वर्ष एकोणीसशे सत्याहत्तर त्यावेळी नुकतीच भारतामध्ये इमर्जन्सी हटली होती जयप्रकाश नारायणच्या मार्गदर्शनात चालणारं जनता सरकार आलं होतं त्यामुळे जे पी अगदी नॅशनल हिरो होते संपूर्ण क्रांती हा त्यांचा नारा होता स्लोगन होता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात क्रांती संपूर्ण क्रांती आणि त्याच्याने आम्ही सगळे खूप भारावलेलो होतो संपूर्ण क्रांती व्हायची आहे समाज बदलून जाणार आहे आचार्य कृपलानी हे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते तुम्ही कृपलानींचं नाव ऐकलंय आचार्य कृपलानी जे बी कृपलाने गांधीजी जेव्हा भारतात आले दक्षिण ना तेव्हा त्यांचे अगदी पहिले सहयोगी म्हणजे जे बी कृपलाने वर्ष एकोणीसशे चौदा की डी एन तर जे बी कृपलानी हे जयप्रकाश नारायणांना दहा पंधरा वर्ष सिनियर जे बी कृपलानी त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते कृपलानींनी एक अतिशय कळीची गोष्ट त्या अध्यक्ष भाषणात बोलले ते असं म्हणाले की ही संपूर्ण क्रांती जयप्रकाश सांगतो जयप्रकाश त्यांना ज्युनियर म्हणून ते जयप्रकाश सांगतो म्हणाले की जयप्रकाश सांगतो पण गांधीच्या समाज परिवर्तनामध्ये क्रांती नाही तिथे उत्क्रांती आहे आणि निसर्गामध्ये देखील निसर्ग क्रम जो आहे इव्होल्युशनचा तो उत्क्रांतीचा आहे एक सर्वंकष वन्स फॉर ऑल बदल असा कधी घडत नसतो क्रांती म्हणजे तशी या क्रांती शब्दाविषयी आपल्याला सगळ्यांनाच प्रचंड आकर्षण असतं तरुणांना तर स्वाभाविकरित्या खूपच असतं कारण त्यांना घाई असते त्या क्रांती शब्द आला मुख्यतः पॉप्युलर झाला पहिले फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे जिथे राजाच्या विरुद्ध राज्यक्रांती झाली राजाला उलथवण्यात आलं मला वाटतं मारून टाकण्यात आलं आणखी मग लोकांची लोकशाही आली आणि काही वर्षांमध्येच नेपोलियन परत आला त्याने ती लोकशाही वगैरे सगळी रद्द केली आणि पुन्हा नवा राजा बनला मग त्याच्यानंतर रशियामधली क्रांती झाली एकोणीसशे सतरामध्ये बोल्शेविक क्रांती लेनिनच्या नेतृत्वामध्ये तर या दोन घटनांमुळे क्रांती म्हणजे अचानक समाजामध्ये उलथा पालक सत्ता परिवर्तन सबकुछ बदलून जाणे म्हणजे क्रांती आणि याच्याविषयी सगळ्यांना खूप आकर्षण की सगळं एक बार होऊन जाणे होऊन गेले एकदा रोजची भानगड नाही पाहिजे रोज कोण बदल करत बसेल समाजामध्ये कृपलाने म्हणाले की गांधींच्या मार्गामध्ये क्रांती नाही आहे उत्क्रांती आहे series of small changes and steps ultimately lead to sum total of these all changes ultimately lead to a major change that you may call revolution but actually what happened was series of रिव्होल्यूशन निसर्गामध्ये काय घडतं माणूस असं आपण समजतो की आपण सर्वोच्च आहोत निसर्गामधलं अंतिम वगैरे वगैरे वगैरे का एका दिवशी अमिबामध्ये एकदम क्रांती झाली आणि मग माणूस निर्माण झाला का काहीतरी वर अब्ज दोन अब्ज वर्षामध्ये series of millions of changes होत गेले आणि प्रत्येक एक एक एक एक चेंज होते म्युटेशन झालं त्याच्यामुळे त्या इव्होल्युशनच्या उत्क्रांतीच्या प्रत्येक प्रक्रियेला काही ना काहीतरी चेंज होत गेला त्यातले काही नष्ट झाले किंवा बहुतेक नष्ट झाले थोडे टिकले जे वर्थवाईल होते ते टिकले आणखी आज जे काही आज आपण आहोत प्रोटोप्लाझम किंवा अमिबापासून ह्युमन बिईंग दिसायला किती मोठी क्रांती दिसते अनबिलिव्हेबल क्रांती आहे कुठे प्रोटोजवा कुठे अमिबा आणि कुठे आपण पण ती एका याच्या परिवर्तन घडली नाही सिरीज ऑफ चेंजेसनी घडली हे एकदा लक्षात घेतलं की निसर्गाचा नियम हा क्रांती नाही आहे उत्क्रांती हा निसर्गाचा नियम आहे वन ऑल टाईम चेंज एकाच वेळी घडून जातो असं निसर्गात घडत नसतं करायची एकाच वेळी घडलं असेल ते बिग बँगचा स्फोट झाला तेव्हा करायची एकदा घडलं असेल पण बाकी समाजामध्ये जगामध्ये निसर्गामध्ये छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे लाखो कोट्यावधी परिवर्तन होत राहतात आणि त्यांची सम टोटल मिळून मोठा बदल दिसतो हे एकदा लक्षात आलं बदलाचं खरं डायनॅमिक्स हे आहे बदलाचं वैज्ञानिक डायनॅमिक्स हे आहे क्रांती हा शब्द प्रेरणा द्यायला चांगला आहे आणि म्हणून काहीतरी समाजात बदल व्हावा ही प्रेरणा आपण स्वागतच केलं पाहिजे पण ती अशी एक माणूस एक जयप्रकाश नारायण किंवा एक महात्मा गांधी किंवा एक लेनिन किंवा एक माओ किंवा अजून एक वाय झेड कोणी करत नसतं समाजामध्ये हजारो लाखो परिवर्तन घडत असतात किती परिवर्तन क करायला आपण हळू आहोत तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो आपल्याकडे आपण ते यू पिन वापरतो पाच सहा कागद असले तर त्याला आपण एकत्र जोडायला युपिन किंवा क्लिप काहीतरी म्हणतात वापरता की नाही तुम्ही तिचा जेव्हा शोध लागला तेव्हा ती पूर्ण एकाच प्लेनमध्ये असायची ही जी तार असायची त्याच्यामध्ये ती एकाच प्लेनमध्ये असायची आणि मग ते कागदामध्ये ते घुसवता घुसवता पुरे वाटवायचे त्याचं एक टिप थोडस वर टर्न केलं अपटर्न केलं तरी कागदात घुसवायला किती सोपं जातं शोध लागायला मानव जातीला पन्नास वर्ष लागली यू पिन यू क्लिप निघणं आणि त्याचं एक साईडचं थोडस वर रेज केलं म्हणजे ते कागदात सहज जाईल ते हे शोधायला माणसाला पन्नास वर्ष लागले इतक्या स्लो गतीने चेंजेस होतात आणि कोणत्या परिवर्तनामुळे काय लॉंग टर्म कॉन्सिक्वेन्सेस होऊन जातील अनप्रेडिक्टेबल आहे आता ग्रेटा थुनबर्गचे आई वडील असतील ती पोरगी पैदा झाली असेल त्यांना काही समजलं असेल तेव्हा की काय होणार आहे ती पुन्हा शाळेत असेल तेव्हा तिच्या मास्तरांना तरी कळलं असेल की ही पोरगी काय करून टाकणार आहे आणि आज आपण बघतो की जगामध्ये पर्यावरणीय कॉन्शियसनेस निर्माण करण्यामध्ये ती एक महत्त्वाचा आवाज आहे ग्रेटा थुनबर्ग बोलते आवाहन करते अरे ही सोळा वर्षाची पोरगी नावेने ती अटलांटिक समुद्र पार करून युरोपमधनं ती अमेरिकेला जाते म्हणते मी विमानाने जाणार नाही कारण याला फार एनर्जी खर्च होते ग्लोबल वॉर्मिंग होतं सोळा वर्षाची पोरगी आणि तिथे जाऊन यू मध्ये उभी राहून ठणकावून सांगते सगळ्या एकशे ब्याण्णव देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांना की ग्लोबल वॉर्मिंग होतं आणि तुम्ही इतक्या बस चर्चा करत बसले डिबेट करत बसले काहीच करत नाही तुम्ही हाऊ डेअर यू तुमची हिंमत कशी होते तुम्हाला लाज कशी नाही वाटत सोळा वर्षाची पोरगी तुम्ही नरेंद्र मोदीला म्हणून बघा बरं राष्ट्रद्रोहाची केस होते तुमच्यावर आणि ती पोरगी एकशे ब्याण्णव देशांच्या लोकांच्या प्रमुखांना ती रागवते आता ग्रेटा थोनबर्ग ना आता तिचं ते भाषण आपण ऐकतो आपण थरारून उठतो पण ती बिचारी रोजच काहीतरी बोलत असेल तर रोज काय असं कोणी थरारत नाही किंवा बदल घडत नाही बदल कधी काही घडतो कोण पिडिक केलं असेल की ग्रेटा थोनबर्ग नावाची मुलगी निघेल तिच्याने असं परिवर्तन होईल तर आपली प्रत्येक कृती ही कोणता ना कोणता तरी छोटा बदल घडवून आणत असते it might be one billion it might be one million it might be one hundred who knows आपण इतकं अहंकारी ठेवू शकत नाही की नाही बाबा हे वन बिलियन चेंज होणार असेल तर मी काही नाही करणार आय एम सो इम्पॉर्टंट की माझ्या एका झटक्याने सगळे जग बदलून गेलं पाहिजे तरच मी हालचाल करणार आहे एवढं काही आपल्याला अहंकारी नाही होता येणार त्यामुळे आपल्याला आपण ज्या आकाराचे आहोत आपण मुंगीच्या आकाराचे आहोत मुंगी कधी असं म्हणते का हे काय तर अन्नाचा एक कण उचलायचा मग वाहून न्यायचा मग तिकडे न्यायचा मग परत यायचं पुन्हा उचलायचं छान एका झटक्यात एक टनच मी आता अन्न उचलून नेणार आहे काय होईल काय होईल मुंगी मरेल ना तर म्हणून आपण आपापले मुंगीचा आकारही ओळखावा की छोटे छोटे अन्नाचे कण न्यायला तयार व्हावं आणि श्रद्धा ठेवावी ही आशा ठेवावी की माझ्या या छोट्या छोट्या कृतीमधनं आणि माझ्या एकट्याच्या नाही अशा लाखो कोट्यवधी मुंग्या काम करतात आहेत या सगळ्यांच्या सामूहिक कृतीमधनं बदलाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाईल and that should be enough for me one step enough for me I don't seek distant dreams one step enough for me माझ्या नजरेसमोर दूरची स्वप्न हवीत पण एका छलांगमध्ये काही ते स्वप्न होत नसतं पायरी पायरीने छोट्या छोट्या कृत्या आणि माझ्या एकट्याच्या कृतीने जग कसं बदलून जाणार आहे तर हजारो लाखो लोकांना हे पटेल तेव्हा ते बदलतील तेव्हा हळूहळू बदल घडले पर्यावरणाच्या क्षेत्रामध्ये तुमचं आवडतं आहे म्हणून तुला ते वाक्य तू वाचलं असशील एक मोठं सुंदर वाक्य आहे की आज जग इतकं इंटरकनेक्टेड झालेलं आहे की कोणत्या छोट्याशा घटनेमुळे काय परिणाम होईल हे सांगणं मोठं कठीण आहे अमेरिकेमध्ये कॅटरीना वादळ आलं पण ते कशामुळे आलं अमेरिकेमध्ये खूप कार चालल्या म्हणून ग्लोबल वॉर्मिंग झालं की चीनमध्ये खूप एनर्जी निर्माण झाली पोल्युशन झालं मग हु नोज सो म्हणून ते पर्यावरणामधलं वाक्य आहे पर्यावरणाचे पर्यावरणाच्या शास्त्रातलं की एका फुलपाखराने सारख्या रिमोट जागेत देखील पंख फडफडवले तर कोणास ठाऊक त्यामुळे जे वाऱ्याचे करंट निर्माण होतील त्यामुळे स्टॉर्म इन पॅसिफिक ओशन येऊ शकतं प्रशांत महासागरात वादळ निर्माण होऊ शकतो हु नो तर हे फुलपाखरू बनण्याची तयारी पाहिजे आपले छोटे इवलेशे पंख हलवण्याची तयारी पाहिजे पण श्रद्धा ही पाहिजे की याच्यामुळे आणि अशा हजारो पंखांच्या फडफडण्यामुळे कधीतरी storm in the Pacific Ocean निर्माण होणार आहे